Dieu fort grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sauvé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir patience infinie. Éternel roi, tu me en tout lieu. Soit que je marche ou bien que je m'arrête, voici Seigneur. the contour.